要要要！ katresnan yuk yo tukang ison senggak por aku mongkok <laughs> mongkok ini mongkok kang mas putarane. Engko nek mbok luruse menika imbang ngono kan. Engko nek mbok luruse malah liwat jam 4. Sinebut pak Putra Kanjeng Sira lawe Do prang kumpul অর্চনা gugur dadi kusuma semare tambah jebul muncul iya dan nyanyi orang orang lo semua lo gedenya tuh orang ketol